能个，九百，九百，哎，不打了，不打了，不打了，怎么了？怎么了？手太疼了，太疼了。你试试这个吧，这什么板啊？HPW 的空气手板，很牛逼吗？非常牛逼。哎，不错啊，不疼了，拿这个啊，真不错，真不错。你们在用什么板？评论区告诉我。